Necesitas una página web ganadora. ¡No! ¡No! Sí, pues yo tampoco. No necesito una página web ganadora. Y me quedo mirando así esas publicidades, me llega. Pero nada, tú necesitas una página web para poder compartir su trabajo, ¿no? Expone, tener un portafolio. Eu creio que se tu tens esse viagem de fotografia, é bacana ter um portfólio para poder mostrar. Assim. Então, nada, decidi fazer esse vlogzinho. Sabe, vlog, né? Vlog clássico. Para ensinar como, como eu hecho, eu me, como, ou seja, onde eu hecho, não? Porque não, não vai ser um tutorial de página web, para isso há milhares de tutoriais aí. para que tú veas que, sea, no es tan complicado, o sea, tú mismo, o yo he hecho, he terminado ahora en la cuarentena, ¿sí? Y, no sé, es una idea también para aprovechar el tiempo y poder dar un upgrade ahí, ¿no? Entonces, yo tenía una página web en WordPress ¿no? Era esa, ¿no? Pero tenía, ella viene así como un subdominio de WordPress. Entonces yo, yo he descubierto ese servicio acá que se llama Seret de hosting, ¿no? Y ellos aceptan como pago por PayPal, así. Então eu tinha como aí uma como 10 dólares assim, PayPal. Puta, e decidido aplicar assim, né? Porque para sacar isso aí não vale a pena, não é nada. Então ele deixa parado de decidi movimentar assim. Né? Então se invertia cá assim. E Então aí vou deixar o link aí de, de O sea, estoy ahora en el... Voy un mes y medio acá, ¿ah? mes y medio, sí. Bueno, y hasta ahora la verdad no tiene ningún problema, sí. Atenden rápido si tú escribes. Y todo bien. Acho que para web básicas así. Yo no entiendo mucho tampoco, pero me parece que está bueno. O Entonces dejo ahí tu que y, y si te sirve, ¿no? Y entonces Essa é a página, tu pode quizás comprar um domínio, não sei. E tem os serviços de hosting, não sei, hospedar tua página web, assim. Essa é a minha página web agora, assim. Né? Então, ter, ter seu próprio domínio ou seja, e, e com hosting te dá mais possibilidade também, não? De edição, assim. E nada, e em PC também porque, porque ellos de CL tienen servicio de afiliado, así, entonces, por ejemplo, yo gané dos meses gratis, así. Y eso también me, me ha motivado a hacer así, ¿no? De hosting, así. Entonces, yo estoy dejando acá abajo un, un código así, un cupo, ¿no? Entonces, cuando tú compra um domínio, compra um hosting, uma hospedagem. Então, é no momento de comprar, vai haver aí, tem cupo de promoção, e tu insere esse cupo, esse nome que tu deixa no caso. E aí tu ganha dois meses grátis. E, e isso pode ser uma boa, assim, não? Então, também comparto por isso, né? Porque é um bônus aí, né? E nada. Então vocês acá então dentro desse hosting, eu vou poder instalar WordPress normal e importado minha outra página grátis a essa e, e editado assim. Você acá você é uma página grátis assim, não importa. E aí outras plataformas também, só que as outras me pareciam muito caras assim. Né? Há várias plataformas, há plataformas específicas para fotógrafo, então se tu tem possibilidade também de eu ser mais bacana, assim. Não sei é nada, queria falar isso, assim. Entonces aí dejo, aí dejo os enlaces, dejo os códigos promocional, Nem que seja grátis, sugiro que haja na web, assim, porque quando te pedem, se te pedem de chamba, se te pedem, é muito mais fácil, assim. Então se tu arma do portfólio aí e bom, ele lo envia numa. Não pôs nada, eu queria compartilhar como é esse viu porque às vezes nos bloqueamos e o É E hoje em dia já não é assim. Então hoje em dia todo já está configurado, tu vai lá, só edita assim. ¿eh? Então não é assim como super complicado, ¿eh? só necessita uma paciência aí para sentar e yo me, quedé ahora en esa nueva, yo quedé como tres días ahí editando, que subí fotos, bajar fotos. Pero bueno, ahora con la cuarentena, fácil tú tienes tiempo ahí también, entonces es una sugerencia ahí. Así que nada, hasta luego.